sizni kommentariyada yomonlayotganlarga nima bo'ladi ular tushunmaganda yomonlashi mumkin tushunmayapti boyag'ilarni gapiga kelyapti men shuni iltimos qilaman bularni jinoiy javobgarlikka tortishini bu qiz tuhmat qilmaydi u kishi bilan men yuzlashganimda menga mellisaxonada aytdiki menga senlar tuhmat qilishyapsan dedi biz tuhmat qilib qara cholga qizimizni erga beramiz bu sog'lom bo'lmasa va nihoyat va nihoyat mana mana mana aziz yurtdoshlar siz bilan biz chunki men ham albatta kutgan video va nihoyat mana oynay jahonda xudo xolasa ko'rdi ya'ni nogiron qizni zo'rlagan kim qanday odam bu bu savol menga menimcha juda ham ko'p son sanog'iga yeta olmayman mingdan oshiq bo'lsa kerak instagramdan личный keldi telegram kanalidan e, kommentariyada juda ko'pchilik buni kutdi bu narsani so'radi mana sizlar uchun original video hozir albatta davomida e, ko'rib bilib olasizlar undan oldin aziz vatandoshlar bu video kengroq tarqasin yoki savob ish qiling e, iltimos deb e, like so'ramayman ochiqchasi kimda kim bu videoga like bosgisi kelsa bemalol пожалуйста bossin bosgisi kelmasa bemalol bosmasin lekin men like bosganlarga minnatdorchiligimni bildirib o'taman alloh rozi bo'lsa, kattakon rahmat videoni boshlaymiz Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiev va doim haqiqatni olib chiqqan kanal Max Madiev kanali. Aziz yurtdoshlar, bu kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Iltimos, e, obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham orqada qolib ketdi eski kanal bo'lishiga qaramasdan. Qo'llab-quvvatlab olinglar, iltimos, Alloh rozi bo'lsin. Demak, qisqacha tavsiyaviy reklama rolik bor. O'shandan keyin bemalol mavzuga o'tamiz, marhamat. assalomu alaykum aziz vatandoshlar agar siz turkiyada bo'lsangiz turkiyadan toshkent kiyev minsk va boshqa dunyoning istalgan davlatiga chiptalarni bizdan xarid qilishingiz mumkin istanbul toshkent yo'nalishi bo'yicha chiptalar narxi tushgan hozir 295 dollardan boshlanadi xarid qilishga shoshiling easy booking sizga bunda yordam beradi mavzu shuki e, nogiron qizni so'rlagan kim Hozir menda videorolik bor, juda ham qisqa, e, lekin aynan o'sha video orqali ko'rib bilib olasizlar. Undan oldin shu narsani aytib o'tib ketishim kerakki, 3 e, marta video chiqardim Nogiron qizi haqida, o'sha intervyu so'zi 3 xil bo'ldi. Uchovini ham sizlarga taqdim etdim. Ko'rgan bor, albatta ko'rmagan bor. Faqat e, har bitta videoimda aniq zo'rlagan bu yoki E, aniq zo'rlangan deb gapirmadim. Sababi men doim shu narsani, mana uje sekin-sekin obunachilar ham bilyapti, o'zimga ham hatto shu narsani aytishyapti. E, bitta narsani ushlab olmayman. Sababi ikkinchi tarafni ham eshitish kerak, ikkinchi tarafni ham o'rganish kerak. Har doim bir taraf gapirsa, u haq degani emas, bilasizlar. O'shaning uchun e, oshiqcha pashadan filiyasagim kelmadi, oshiqcha gapirmadim. Faqat ular gapirdi. Hozir ham unaqa gapirmayman. Yurist TV degan kanal bor. Endi yangi ochilgan kanallardan biri. O'sha kanal olib chiqqan. Endi balki polnik qismini olib chiqadi intervyuni. Endi hozir bu narsani ochiq oydi, bir ko'ringlar o'zinglar. Undan keyin fikringlarni yozinglar. Sizlarning fikringlarni siyosat odamidan to san'atkorgacha o'qib boradi. O'shaning uchun e, Oynay jahon kommentariya mardu maydon. Bemalol fikringlarni bildirib o'tinglar. Qanaqa muammolar bo'lsa shuni yozinglar fikringlarni. Hozir birgalikda o'sha odamni tomosha qilamiz. 65 e, yoshli odam xo'jaygani undan keyin e, sizlarga yana o'sha e, nogiron qizni ham videolardan taqdim etaman marhamat sizni kommentariyada yomonlayotganlarga nima demoqchisiz yo'q ular tushunmagandan yomonlashi mumkin tushunmayaptilar boyag'ilarni gapiga kiryapti masalan tushunmasa hadeb yomonlaversa men chiqib bir javob bermasam meni yomon deb o'ylashi mumkinda shuning uchun mana men javob beryapman bu tuhmat o'sha birinchi milisaxonaga kelgan kuni ham rosa jonimni bu tuhmat dedim o'sha qiz bolani tog'asi ham bor edi tog'asi ham kelib ey katta otadan nima ish qildingiz degan tuhmat dedim o'sha ayollar ham bor edi ilohim tuhmat o'lsin aka dedi bir yerdagi odam sizlar degan ey tuhmat o'lyapti bu mana tekshirasizlar dedim keyin haligi psixolog deydimi ekan o'shanaqa ham keldi haligini miyasi quyib yuborgan haligini gapini eshitgandan keyin bunaqalar dedi yolg'on gapirmaydi tog'a dedi siz qilgansiz shu ishni dedi bitta tergovchi atini bilmayman sizlarga o'xshaganni dedi zamon ko'tarmaydi ochiqchasini aytganda baba hoji aka ham aytyaptiki sal o'zini bosib olgan inson ekan men qilmadim endi men hozir bu videoda hoji aka aniq qilmadi yoki Hoji 100% qildi deya olmayman. bu arada tergov ishlari ketyapti. Ekspertiza ishlari davom etmoqda. Xudo xolasa bu ana bo'ladi. O'sha odam, o'sha odam emasmi? Endi bitta inson shab unaqa e, gapni chiqib videoga gapirish o'zi oson emas agar bo'lmagan bo'lsa deb o'ylaymiz. Lekin bir tarafdan jab bo'kitir ana bilaman, e, agar zo'rlagan bo'lsa ham juda ham bo'ktirilib e, bu narsa oynai jahonga chiqdi. Men chunki o'zim bu sohada 3 3 yildan oshdi, 3 e, adashmasam 4-yilim. Ya'ni uje bilib bo'lganman. O'shaning uchun e, hozircha bir narsa xulosa chiqarmay turamiz. No fikringlarni yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringlarni o'qib, e, unga qarab ishlayapmiz. E, hozir yana bitta video rolik bor. O'sha boshida yana bir rolik, o'sha nogiron qizni ko'pchilik tanimasa kerak, bilmasa kerak. O'sha videodan bir parcha taqdim etaman. Prosta sizlar fikringlarni solishtiringlar. Ya'ni bu video bilan u videoni bir-biriga taqqoslaydigan maqsadda sizlarga ko'rsatib o'taman. Marhamat. Fazliddin bular anaxonni uyi mana mana shu derazadan ham tushib net ishni qilibdi ayt qizim dadam ham tushib olyapti biradi yo'q hech kim yo'qmi kelmadi ham bir qilib qo'yaydi shu yerda ham ko'kraklari nima qilib baxtli bo'lsam qiz xotini qarab turdi ekan shu yerda ham hamisha yotibdi ayvonda deb turadi aytma baxtli bo'lsa erga tegolmaysan kel tug'ish taraddi shu yerdan ham shunday chiqibdi qaynotam buni bekitib qo'ysa ishdan kelsam ochib yuboribdi u kishi bolalar bemalol o'ynasin deb menga hozir bu yerda mana qo'shnini uyi ko'rinib ekanda bemalol o'tib bor ekan mana sizlarni derazanglar qo'shni tomonga qaragan gap kirib ketganimni bilmish mana bu ana shu qo'shnini uyi ekan tushunarli shu derazadan ham tushgan ekanda bu jiyanimga bu ko'rsatgan ishlari vahshiylik vahshiy deb bilaman men bu odamlarni vahshiy er xotinni ishi bu ayol hattoki qilgan ishlarini menga jiyanim bu gaplarni aytganda men vahshiy deb bildim bularni bunday odam dunyoda yashashga noloyiq men shuni iltimos qilaman bularni jinoiy javobgarlikka tortishini bu qiz tuhmat qilmaydi u kishi bilan men yuzlashganimda menga melisa xonada aytdiki menga senlar tuhmat qilishyapsan dedi biz tuhmat qilib qara cholga qizimizni erga beramiz bu sog'lom bo'lmasa buni qanday biz o'zimiz bilamiz buni bu qizni qanday kasalligini biz cholga erga beramiz nimaga biz unga tuhmat qilamiz bu ko'cha qizi emas ko'cha qizi debdi bu gaplar uchun ham javob berishini talab qilaman men bular u har bir chiqargan gaplariga ko'chada gap tarqatib yurishibdi shu gaplariga ham javob berishsin men bo'ydoq bo'lsaki bunga tuhmat qilib cholga erga beradi tuhmat qilamdim mijjahonni men shundoq qilib nimadan chiqib ketmoqchida bu vaziyatdan chiqib ketmoqchi foydalanmoqchi bular Bu videolardan keyin albatta siz ham o'zingiz fikringizni oqilona, kengroq, tushunarli qilib yozishingizni iltimos qilaman. Mana Mardu maydon, siz qanday fikrdasiz? Ochiqchasi men e, o'sha e, hozir ikkilanib qoldim, to'g'risi. Faqat e, zo'rlagan du, bular o'zidan o'z chiqmaydi, lekin baribir ham 100% shu narsani aniq aytaman, ko'pirtilib chiqqan. Ya'ni e, o'sha e, yig'ilashda boshqa bo'ldi, ozgina qo'shishib qo'shib ham gapirish ham men bu narsani juda yaxshi bilaman psixologiya taraflama mimika taraflama buni tushundim no zo'rlamadi deyolmayman o'shaning uchun albatta xulosani kutamiz Sizlar bilan men Muhammad Madih bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Ha, bu orada kommentariyani birinchisida turgan silka, o'sha uzun yozuv, bu meni Telegram kanalimi silkasi. O'sha kanalga o'tib obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman, chunki sizlar uchun ochildi. E, obuna bo'lganlar bor i norozi emas. Hammasi yaxshi. Chotki motki, e, lohki. Aziz vatandoshlar, kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat.